हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज लीब्रा राइटर में हम बात करेंगे अलाइनमेंट्स की कितने तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहां पर देख सकते हैं ये लीब्रा राइटर मैंने ओपन किया हुआ है और यहां पर अलाइनमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो ये जो सेक्शन दिख रहा है यहां पर यहां पर आपको आना होगा तो यहां पर देख सकते हैं ये अलग अलग तरह के अलाइनमेंट दिए गए हैं पहला अलाइनमेंट जो दिया गया है उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल यानी कि अगर आप लेकर के जाना चाहते हैं ठीक है अपने पैराग्राफ को अपने शब्द को जो भी आपने लिखा है उसको यहां पर मैं क्या करता हूं ना ये पूरा सेक्शन डिलीट ही कर देता हूं ठीक है कुछ चीजें रखता हूँ बाकी सारी चीजें डिलीट कर देता हूं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो इसलिए ठीक है तो यहां पर एक वर्ड केवल वीडियो रखा है मैंने अब देखिए ये जो वीडियो लिखा हुआ है अगर मैं कंट्रोल एल प्रेस करता हूं तो ये ऑलरेडी अलाइन है दैट्स वाई ये कहीं जाएगा नहीं दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो है सेंटर अलाइन तो जो आपको एम एस वर्ड में मिल जाता है सेम शॉर्टकट की यहां पर भी है तो कंट्रोल के साथ प्रेस करना है आपको ई e. जैसे ही कंट्रोल ई e प्रेस करते हैं तो सेंटर अलाइन हो जाता है ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं राइट अलाइन की ठीक है लेफ्ट अलाइन हो गया अब हम लोग राइट अलाइन की बात करेंगे तो कंट्रोल के साथ प्रेस करना है आपको आर जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो देखिए ये जो टेक्स्ट है जो वीडियो लिखा हुआ है वो कहां मूव हो गया वो राइट साइड में चला गया अगर आप कंट्रोल के साथ एल प्रेस करते तो ये आ जाता आपका एकदम लेफ्ट साइड में ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं एक और अलाइनमेंट दिया हुआ है जो कि जस्टिफाई है देखिए जस्टिफाई में होता क्या है अगर आप कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो ये तो राइट में चला जाएगा जस्टिफाई में जो है ये रहता है और इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल जे होती है अब देखिए ये दोनों में अंतर क्या है फिर तो ये देखिए कंट्रोल जे जैसे ही प्रेस करता हूं तो ये जस्टिफाइड हो जाता है यानी कि बाय डिफॉल्ट हम लिखना शुरू करते हैं तो ये राइट से ही राइट से ना लिख करके लेफ्ट से ही लिखता है और यही जस्टिफिकेशन है यही जस्टिफाई है ठीक है जस्टिफाई करने का मतलब है न्याय करना तो जहां से ये लिखना शुरू करता है उसी जगह पर टेक्स्ट को ला करके रख देना ये कहलाता है जस्टिफाइड इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है कंट्रोल जे तो आई होप कि ये पूरा अलाइनमेंट सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग